大家好，这里是 GL Tech，一个探索区块链技术的频道。欢迎大家订阅我们的频道，如果喜欢，不要忘记点赞、关注、转发、收藏。 大家好，欢迎来到区块链常识快速问答的第十期。第一，什么是去中心化应用程序 DApp？我们已经对区块链这个术语耳熟能详了，但是区块链其实是看不见摸不着的。我们作为用户，平常能够看到的、能使用的这个所谓的区块链，其实是区块链上的程序，叫做去中心化应用程序 DApp，英文是 Decentralized Application。我们这些终端的用户是通过去中心化应用程序使用区块链来享受上面的服务的。 给大家展示一下不同的区块链和在它上面搭建的中心化应用程序啊。这是以太坊的生态系统，那这是币安的，这是 Solana 的生态系统。我们作为终端用户使用的是搭建在这几种区块链上的这个一系列的 APP，也就是去中心化应用程序。 据中心化应用程序的 DApp 连接的前前端的形式呢，是各种各样的，可以是网页端的应用 App，也可以是手机端的 App，也可以是电脑桌面应用 App，也可以是 Command Line 命令行，甚至还可以是连接工业级别物联网上的一个传感器。第二，区块链的应用程序分类：以太坊、币安、Solana。 我们参考 c o i n 9八 Analytics 的图例来看一下以太坊、币安、Solana 区块链上的应用程序分类。我们先从以太坊开始，搭建在以太坊区块链的应用有 Stable Coins 稳定币、Service 相关的服务应用、Infrastructure a n Development Tooling 基础架构和开发工具、Asset Management Tools 资产管理工具和 Exchange 交易所。币安区块链上的应用呢，分为 Stable Coins 稳定币、NFT 和 Games。 NFT 和游戏应用 i n f r a and Cross Chain，基础架构和跨链应用，Wallet 钱包，还有一个呢是 DeFi 区块链金融的应用。那 Solana 的区块链的应用，从左边开始包含了 Lending and Borrowing 借贷，Wallet 钱包，Oracle 预言机，还有 DEX 去中心交易所。每个区块链项目根据自己的基础结构特征不同，产生了不同的应用服务分类是稍有区别的。那 GLTec。 会在之后新开辟一个板块，专门分析区块链上的这些应用服务。我们将按照不同的类别来给大家做介绍，例如借贷、交易所、衍生品等等。如果你对这个板块感兴趣，请持续关注我们后续的节目。第三，DApp 堆栈，以太坊举例。我们拿以太坊的去中心化应用堆栈来举例。去中心化应用程序有一个连接前端的接口，连接我们这些终端用户，还有后端的接口，连接智能合约。 智能合约以下是以太坊的区块链和以太坊虚拟机，再往下是网络协议和操作系统层，最底层是硬件层。这里稍微分析一下去中心化应用程序和智能合约的关系。 智能合约属于去中心化应用程序的一个部分。一个去中心化应用程序可以只有一个智能合约，也可以有多个智能合约。如果希望更多了解区块链的智能合约，请大家进入 GL Tech 的频道主页，查看区块链常识快速问答二零二一年的第八期。关键要点。 第一，终端用户是通过去中心化应用程序来使用区块链提供的各项服务。第二，每个区块链项目根据自己的基础结构特征，产生了不同的应用服务。第三，以太坊的去中心化应用堆栈包括客户端、智能合约、以太坊区块链和虚拟机、网络协议和操作系统以及硬件层。你学会了吗？ 如果你也对区块链技术感兴趣，或者对这一期节目有什么想法，欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。